မင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကတော့မပပဆိုဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီမိုကရေစီကိုယ်စားလှယ်ဝန်ထမ်းတူဖြစ်ပြီးဗစ်တိုးရီးယားရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ရှင်ဗစ်တိုးရီးယားရွေးကောက်ပွဲများမှာမဲစဉ်သွင်းခြင်းနဲ့မဲပေးခြင်းအကြောင်းအရာများကိုကျမက ကျမရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုတင် जा ပေးပါတယ် ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးနိုင်မှာပါ။မဲပေးဖို့မဲစင်းသွင်းထားရင်တော့မဲပေးကိုပေးရပါမယ်။ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးဖို့ဘယ်သူတွေစည်ရင်းသွင်းနိုင်ပါသလဲ။အသက်16နှစ်နဲ့ထက်အရွယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအလုံး ဖြစ်ပါတယ်။မဲစင်းမသွင်းရသေးဘူးဆိုရင်စည်ရင်းသွင်းပေးပါ။ မန်းစင်းသွင်းထားတော်လဲတင့်ကြီးဒါမှမဟုတ်တင့်နေရဲ့လိပ်စာကို မကြသေးမီကပြောင်းလဲခဲ့ပြီးကိုရေးချက်လက်တွေကိုအကြောင်းမကြားရသေးရင်အကြောင်းကြားပေးပါ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်အင်္ဂါနေ့ည7:00နာရီနောက်ဆုံးထားပြီး VC မှာမဲစင်းသွင်းရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုရေးချက်လက်တွေကိုအကြောင်းကြားရပါမယ်။ online မှာတစ်ဆင့်လည်းပြုလုပ်နိုင်သလိုပုံစံစာရွက်ဖြစ်လည်းဖြည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မဲစည်းသွင်းပုံစံတွေ online မှာဘာသာစကားအမျိုး20နဲ့ရှိပါတယ်။မေးစရာမေးခွန်းတွေရှိရင်ဒါမှမဟုတ်အကူအညီလိုအပ်ရင်စကားပြန်ဝန်ဆောင်မှုနံပါတ်9239 3911ကိုခေါ်ဆိုပါဒါမှမဟုတ် website vec.vic.gov.au ကိုဝင်ရောက်ပြီးစကားပြန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုနှိပ်ပါ